Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a crește. Um, pentru mine a crește um, este ceva dureros, dar uh, extrem de benefic. Cred că o plantă, când crește, cred că o doare. Uh, <laughs> mi-aduc aminte când eram mică, dureri din cauza creșterii și cred că este normal că atunci când crești să te doară. Nu mai văd uh, durerea ca pe ceva anormal. Pentru tine ce înseamnă a crește? Ciao!